तेरा पर्स गिर गया था पीछे अरे थैंक यू भाई यार अब मैं हाथ नहीं मिलाता सीधा गले मिलता हूँ कितना अच्छा आदमी था यार अबे मेरा फोन मुझे इस बार गिफ्ट में आईफोन सेवन प्लस चाहिए तो चाहिए जेब में पैसे ना जहर खाने के भी और गर्लफ्रेंड को चाहिए आईफोन सेवन प्लस अरे लेकिन उसके पास तो पहले से ही आईफोन सेवन है अरे भाई उसका एक और चाहिए मेरा खून चूसने के लिए इस भसड़ से निकलने का एक आइडिया है तो एक काम कर कल अपनी गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाने ले जा और मुझे बता दे कहाँ जा रहा है किसी बहाने से उसका फोन मांग कान पे लगा पीछे से दो लौंडे आएंगे बाइक पे फोन का आया ऊपर से मिलाएंगे नया फोन तेरे हाथ में लेकिन ये काम करेगा कौन इस काम को तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है इंजीनियर हथोड़ा सिंह उस्ताद एक सुपारी आई है पांच जोड़ी ब्रांडेड चप्पल चुरानी है हमको मंदिर से दादा आज तो थोड़े सुंदर से लग रहे हो नहा के आए हो क्या घर जाके पहनूंगा कुर्ता काला तेरी भाभी है मधुबाला और तू है मेरा साला मेरे जैसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए पौने चार जन्म लेने पड़ेंगे तुझे लुच्ची की तो बेल्ट पहनता हूँ हथौड़ा हाँ, भाई एक काम था आपसे हो जाएगा अरे भाई पहले काम तो सुन लो बेटा बोला भाइयों के लिए लेकर कैंपा कोला थैंक यू हथोड़ा भाई हाथ नहीं मिलाता मैं सीधे गले मिलता हूँ भाई हथोड़ा लूटने में किसी को नहीं छोड़ा आपके दो लड़के चाहिए फोन छिनवाने के लिए कमीशन तैयार रखना तुम्हारा काम हो जाएगा ये काम करने के पैसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा अरे पैसे देगा कौन इसे काम होते ही मारेंगे इसके दौलत और भगा देंगे इसका बेबी बेबी अपना फोन दिखाने कॉल करनी थी मुझे मेरा फोन इतनी खुशी अरे यह थोड़ा भाई क्या गेम खेल गया हम होते ही मारेंगे इसके दौलत और भगा देंगे इसका हेलो हथौड़ा भाई थैंक यू सो मच यार यू आर सो स्वीट अपनी जान जोखिम पे डाल के तुमने मेरा फोन बचा लिया और तुम खड़े खड़े देख रहे हो हाँ तो ना चूड़िया पहन लो तुम भी कुछ बोल दो बेशक तुम्हारे पास जुबान नहीं है पर दिल बहुत बड़ा है ना ना कोई गुरूर ना कोई कसूर इसीलिए ही तो है आजकल अमित बड़ा मशहूर